hello welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की गूगल शीट में खास क्या है क्या सीखने वाले हैं देखिए यहाँ पर बहुत सारा डेटा आपको दिख रहा है और यहाँ पर ये स्टूडेंट का डेटा है और कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं फिर इनका टोटल और एवरेज भी कैलकुलेट किया है मैंने तो अभी क्या करना है अभी हमें सीखना है V lookup formula V lookup formula तो बहुत पुराना है आप सीख ही चुके हैं यही सोच रहे हैं तो यहाँ पर मैंने दूसरे शीट पे इस डेटा को कॉपी किया है ठीक है ये केवल हेडिंग्स कॉपी किया है मैंने अब यहां पर सपोज कीजिए मुझे वी लुकअप लगाना है दूसरे शीट पर तो मैं अलग शीट पर वी लुकअप लगाऊंगा और उससे और वी लुकअप ही नहीं लगाऊंगा उसके साथ एक और फॉर्मूला यूज करूंगा यानी दो फॉर्मूले यूज करूंगा और उससे मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो यहां पर आ जाता हूं ये आ गया हूं ठीक है आप देख सकते हैं यही हमारी शीट है ना पूरी तो अभी क्या करना है हमने यहां पे तो डेटा कॉपी किया ही है तो यहां पे जो डेटा हमने कॉपी किया है ठीक है ये देखिए शीट नंबर 6 पे ये जो डेटा कॉपी किया है यहां पर आएंगे और क्या करना क्या है हम यहां पर जो वैल्यू लिखे उसी को हम फाइंड करना चाहते हैं अब इसमें क्या करना है इसको फ्रीज कर दीजिए फ्रीज F4 दबाएंगे तो पूरा ये रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो जाएगा फ्रीज हो गया कॉमा दे दीजिए अब आपका डेटा कहां पर है डेटा है हमारा सीट नंबर सेवन पे तो ये सीट नंबर सेवन पे आ जाते हैं और ये पूरा ही डेटा हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखिए ये पूरा ही डेटा मैंने सेलेक्ट किया है ना इतनी कम ना इतनी ज्यादा F4 दबा के फ्रिज कर दिया मैंने कॉमा देंगे और यहां पर क्या करना है आमतौर पर हम मैच यूज करते हैं लेकिन इस बार मैं यूज कर रहा हूं कॉलम्स ठीक है तो कॉलम्स का फॉर्मूला यूज करना है आपको कॉलम्स ठीक है अब देखिए यहां पर कॉलम्स लगा लिया आप अब डेटा यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप ये नेम ऑफ स्टूडेंट और ये दूसरा सब्जेक्ट है इन दोनों को करना है सेलेक्ट तो ये दोनों सिलेक्ट कर लिया अब सिलेक्ट करने के बाद करना क्या है यहां पर आपको पहले हिस्से को करना है फ्रिज यानी कि ए को फ्रिज कर दीजिए यानी कॉलम को फ्रिज कर दीजिए फिर रो को फ्रिज कर दीजिए और दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ दीजिए बस हो गया काम आपका अब यहां पर क्या करना है इसको बंद कर देना है बंद करने के बाद कॉमा देंगे अब बी को अपने एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो देते हैं आपको पता ही है तो यहां पर जीरो दे देता हूं और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और क्लोज करने के बाद अब प्रेस करूंगा एंटर तो जैसे ही प्रेस किया एंटर तो यहां पे एन यानी नॉट एप्लीकेबल आ रहा है कारण क्या है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमने नहीं दिया अब मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राम तो जैसे राम लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि ये राम के मार्क्स आ गए हैं तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि राम के कंप्यूटर्स में कितने मार्क्स हैं तो यहाँ पर चेक करने के लिए हमको कहां जाना है हमें जाना है शीट नंबर सेवन पे 29 मार्क्स है ये देख सकते हैं ठीक है इसको मैं किसी अलग कलर से हाईलाइट भी कर देता हूँ ये देखिए कुछ इस तरीके से ये लाइक ये देखिए तो ये 29 मार्क्स हैं किनके राव के एक बार चेक करते हैं कि हमारे कितने आए हैं निकालने पर तो यहाँ पे 29 आया हुआ है अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ इधर की तरफ यानी राइट साइड की तरफ ड्रैग करता हुआ चला जाता हूँ तो अब देखेंगे कि इनका टोटल ही जिस सब्जेक्ट में जितना मार्क्स है टोटल ही कैलकुलेट होकर आ जा रहा है अब यहां पर क्या करूंगा यहां से जाऊंगा मैं शीट नंबर सेवन पे अब देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश में एट है फिजिक्स में सेवेंटी फोर है और केमिस्ट्री में एटी है तो इंग्लिश में एट और फिजिक्स में सेवेंटी फोर है तो एक बार चेक करते हैं ना शायद गलत आया हो तो यहाँ पर चेक करने के लिए कहाँ चलेंगे सीट नंबर सिक्स पे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में एट है फिजिक्स में सेवेंटी है केमिस्ट्री में एटी है बायोलॉजी में ट्वेंटी है और टोटल इनका आया हुआ है 219 तो क्या टोटल 219 है ये भी एक बार चेक कर लेते हैं तो यहां से सीट नंबर सेवन पे चलते हैं 219 टोटल वही है ठीक है लेकिन एवरेज नहीं आया हुआ है तो एवरेज कैसे आएगा एवरेज भी आ जाएगा आपका आपको करना क्या है सिर्फ इतना ही करना है कि इसको इधर की तरफ ड्रैग करवा दीजिए और ऊपर आपको एवरेज देना है ठीक है क्या देना है एवरेज देना है तो यहाँ पे ए बी ई आर ए जी ई लिख दीजिए एवरेज ठीक है फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये फॉर्मेट भी हो जाएगा कॉपी तो ये देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जैसे ही एवरेज लिखा मैंने तो यहाँ पर सही सही 54.2 परसेंट कैलकुलेट होकर आ गया है एवरेज तो यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं कि 54.2 है या नहीं तो ये देखिए ये 54.2 है ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि कॉलम्स का फॉर्मूला बी लुकअप के साथ आपको जरूर पसंद आया होगा गूगल शीट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video